they are stuck inside the belly of their victim tezisobola kufuluma kakati kakati bano bambe gaabo eh, nange kenyini nkubuuza nti saidi dairekita akulunyiza omutu walya information tosobola ngaakulu ukyabeera utaina kesi nemu gyasolovins tusi conclusion nyinza kakati mumwayogera nembaga ate nze mbabuulya nnyo nabaga nti mwogedde to disquetikayula hmm. ne mugamba n'abasajja abaana banga battakaweesi bwe babakuba ebifaananyi ne babitwala babiroopeyo babatirayo omu yali adduse ngaalaze embaale bamukimayo omutwe ne bagusuula ku lwemasakanembaga nti ayolikogonizing the police because yefe ino ti ono omusawo omuganda amanye okubuulira hmm. daaloga ani agendayo nagatife mubukatuliki esakalamentu e-, lya penetensiya bakigumiza nnyo ne bakugamba nti kabaka yalaba mukazi we ngaava okwejjusa naye yasala faaza n'amutta nga tabulidde kyeyejjusizza tutera situkoleya kakati ate ku ludda olulala osoma nibakubuuza lwaki bakolonolisa abafuzi b'amatwale bateeka piisi mu afirika ti ne bafaaza baali bambeka ete yakubuuliranga mm. kubanga yali eno mukagundi yakulaba eh. era bakugamba tifaaza omu yali assa omusajja aza okwejjusa yayogera nti fe twasigundi ngaate basikitaawe yali amu amusiseeyo mukagundi <laughs> kafelix weyasuwad <laughs> eh. nti byoyogerera eri era waliwo wano faaza waliggo mm. yali sekitale wakakiiko akaki akakola constitution yali sekitale waako mm. nga kuliko essajja eribbi baliyita kawuma mm. lyabba ssente zakakiiko mm. kakati waligo nagamba mbweoyo omusajja yazze nambuulira omwana wange wajja nonenyezayagamba olifaaza gwe bakutifulokin byenajja okwejjusa byogerera wano kakati <laughs> nabagamba dda mm. nti president museveni ateka woofiisi mu kibuga mm. nga yamuhoozi mm. sale balimuwadde information naye ja kufuna ababbi bangi bamenyaga basente kubanga yefu yupute apo such an office abantu bajja kweyaya ekwe biinvestigatinge katusabe namwogeddeko nakubirasulanga nti wai abantu bange awanjogeddeko ki katusabe yali mulayinsinsinga ebord mm. musajja ndowooza mukiga muwanvu bwati mweru mm. najja ewange ngadduka ku maca nanga mirundi nyamba ekikyate nga bamugobye ku mulimu naye nga kimugobezao kimanyi balese baasi ezitasiba zitta abantu bagambe nti museveni bimulemye nazigana okuyingira okuyingira ishinga board bamugobako ngamugobera powerful man nebyandala yali amugobye nengenda ngabyandala bamulagidde amugobe mhm. nengenda wabyandala nemuganira omusajja one ekimugobye okimanyi mhm. yaganye bus ezitasiba kani museveni believe this nga kiri mu ripoti nti sambodde eh, uh, in order to win elections is sacking somebody who was kubanga kusaka kwa byonna waligambye hmm. nti ye bamugobye kubakiriza basi zitasi banali nguzi nedda aziganya ina kuvaawo lwaki agana basi zino eh, kuba zirina okutta abantu bagambe bannange buli kaseera nga bola bakuba nti babawatula hmm. bagambe nti ebintu bimulemi nabano transport yafuuka transport minisita transport nefuuka transport, transport. president webadde ayogera so yagambye nti nataddewo layini ezibalina okuwabirako ekyokuliddeko njagala mukuwaliwo layini ya president yaliwo ngaeriko omuvuka bamwyita muwonge ne bagirwaniramu nga bo bagala kufuna information muwonge ne bamubako ne mukazi we ebitubimbwetoletasimuerikonagundiati kyembadde njagala okutegeeza nti president ali mu bulabu obuyitirivu ebyo bivuddeko nze nkugamba mm. nti akatabo kano tekaliiko deeti naye nabawandikira nembagamba nti ekiseera wekituuse museveni bamutwala bamumazi nebagamba amafiya webatuuse kano akatabo kano nakugamba simanyi nti obudde butumala naye nakugamba nti bano abasajja sibakuzanya gende wano kagweyo nakugamba signs of a revolution nti ndabawo embeera obubonero ereeta enkyukakyuka yes nenkugamba as i pointed it out in my book understanding mafia politics of 212 the reintention of massive land affections is to undermine museven okugoba abantu ku ttaka eh. n'okubasengula ku byalo kwagala kuvumiriza pureent museven yagenda mu wakiso nasanga abantu enkumi nnya nga babagobye bwanika teyaliyo yaliyo bwanika teyaliyo aladisi baali bamuitaani ah, kaguta ee eh, mu biseera bya kaguta eh, hmm. alina n'erinnya lya museveni atazaalibwa mu famire yaabwe anti kyenkubuulira hmm. ate baali baagala museveni abeereko eh, nti museveni pulezidenti w'abanaku ate ku mulembe gwe gwebagobera ki gwebagobera abantu ate nga bagenda basaasaanya olugambo nti kampuni zabakoddomi ba museveni babo bantu ba museveni nabo ne batambuza amagye ekiro okugoba abantu era amagye gegenyigiranga mugoba eh, abantu eh. ekitegeeza nga gava newasigalawo anti babbi kakati bali muli abamanyi pulezidenti museveni yadumire e, gundi abafulumya ekiro abamanyi naye amekamanda tabamanyi naye nga bwekiba nonya ekimu tuyempuliketi yamu okutegeeza tewa museveni togendayo erakampuni nezibeerawo bbiri ehb matovu nabagaa nti ehb matovu alina ebizibu naye si bya sabotaje mm. akola ngaomusuubuzi omulala yenna nowa juma era yali agudde nga tebali poliwali nga tebali politiko naye bano baali politiko mhm. yes nebakwata abantu abaganye aberwanyeko nebabeeruzira ffe twabagambye mujja kuvaawulira ettaka lya museveni nembaga nti omuntu yenna amasikaledinga nga obasetawusi musibe kakati purezidenti akakodi akala ke bamukoze bakugamba nti buli muntu yenna agenda okulaba museveni afa bwekirikakati kyekitegeeza okimanyi <laughs> nti people remained with their information but those in charge of publicity bano bendaba bagundi omunsi hmm. ekyo kibalemye abasajja basamize bakugamba amayembe gogatwala mudwaliro bagakuba empisa ofa which means akubira obera hostage we naye nkugamba singa omukazi akkiriza nga buli omusajja amukwata buli kaseera namuga bwolinjogera nga nkutte kitegeeza afuuse mukazi we kituufu yes. wamukwatira kubanga omukamuka nti bwolinda opanja kukolaki ekitegeeza kati afuuse mukazi we wakulepinga buli kaseera <laughs> akati if somebody assurance uh, you mm. creates an impression mm. which is not refuted that whoever wants to meet the president is killed before it means museveni even museveni himself will not be access to, give, to get information nakalema yennyini yagana taata wakirumira nekirumira okutuuka ewa president nkugamba mm. kitawe wakirumira naye namwewunyiza si munnabuddu nenkugamba nti this touch is on museveni's political core mhm. museveni mm -hmm. deves much of his support from the peasants because of peace and polo people policies kati bwomugobera abantu mutaka nomuga nti ati abagoba like us and upe to demonstrate that either they are museveni has lost control or is a double dealer those involved in evictions claim that they come from state house or that museveni who is family members were interested in the particular land mm I dismiss with the contempt that the land law is inadequate. This is not true. The matter is political. The mafia has infiltrated the courts and the police. Those who lead those evictions are known in the area at times with armed escorts, including soldiers. When Omosaji Adiati Kumia, Abe Nakasake, Tabamani. Bamumani. Eh, is Wakucha? Wakucha. Maybe I'm the police. Yeah. The courts in Amani. When Adiati Kumia, Abe Wakiso. abewa kisto district mm. tebamanyisi wawo ono eh, yatunda ekibira kyegwanga mukodomi wa walutwetwentu eyapusi hmm. kakati siyali osolite yenyini yeryowosolieyes musibe emyaka ataano naye abasajja bo tebabasibatebabasibasaalakulata ah, naye yakyusakyusa ebintunkugamba the presidents who try to resist arrested arraigned before courts of law and charged with the fabricated case like a malicious damage to property and are denied court bail to humiliate them. Mm. By, the, by the time they are finally released, their properties, including houses, are already dis, uh, uh demolished. Uh, vacationers have turned the villages into plots. Peasants, therefore, cannot produce their own food. Added to this is the mango practice of sharing the existing kibanj with the landlord. road. this is also uses the, the musenze kikibanyi nti tosobola kulinnya wange nze mutwani wa mirundi <laughs> nonga nti ekibanyi kyange kyayika tano kuweko bbiri nakiterekera nnyoko eyayina e, yiika etaano zonna nazitunda oba naziwa abaana beogenzeeyo linnya wewange nkuvumbagirirewo ekyogewange tiriyo sikiterekerangaggwe eh. naye nkugamba nti lwaki ndowooza nti wagenda kubeerawo revolution mm. seeds of revolution mm. what we are going through always reminds me of the revolutions of 1848 mm. and the Austrian Prime Minister Metternich. The revolutions were mainly caused by poverty. yes, whoever analyzes the above gets three conclusions. Mm -hmm. E, mo, e, osu ya ina omusajja nga mugezi nnyo alinga museveni matenic the matenic period matenic okudduka mu kibuga viena yaddukira ku passport enkingirire bweyagenda bungereza teyaddanayekyava kuki bwavu kutulugunya bantu matanikiwoza noleta nga austria kasi katono bwekate nga mumutulula europe yonna the viena conferences kyekizewo mu uganda bwavu nembaganize bwentulula bino bimukola bino obwavu bususe munzijukiza mataniki ne revolution nembagambo mm-hmm. mm-hmm. nti omuntu yenna bwatunula embeera eri mu uganda alaba bino wamma mm. mafia turns good intended government policies into its selfish benefits which this mean is that the intended goal is not achieved bamafia balaba ebirungi president byakoze bonka babizanyiramu bazanyira mbizanyire eh, nti president ayagala nyo bainvestors nti eh, eh, investment authority omukazi nebamugoba wababuuza ettaka mwana wattomukyalo betaka bagala dimaamira nebatamanya nti bainvestors balaga walala nyekugaa nti abasajja baleeta gundi e, muleke victoria mulimu emeeri ezi era babawandikidde ebaluwa ne bagamba emeeri emu egenda kuwabika naye bweyabikiramu oiro gwerina mulimala emyaka kumi nga temuvubyemu lwaki bazisuulamu baali bagala bagule era akatabo kankakobyawo okuva mu biri mwenda pulezidenti yaziwa omuntu azijjemu ne bagaana ne baziddusa nemuwakisi ne bazitwala mu finance nebagambye nti bweoyinza okikiriza nti mukazi wo awa omwana gwamata agali hafu kukuti alwala akubba esente zeddwaliro nebakikubuulira okikkiriza yes bano abasajja toyinza kutegeera kyebakola is unbelievable nabagamba nti abapoliisi muganjagala kayibula nebaga batrainize bamalaya makumi aga kweyambulira poliisi akawala akamu tekebamba nekebamba abamawulire nebagamba nti omwana bamugjemu empale nemugaba batrainin abapoliisi bamalaya aga kan mm. you believe it mm. waliwo omukazi ayinza okikkiriza ngaabakazi akaana ne bwekabaka bebi akawala kambala empale totusitamira naye nogaa nti oli baba traininga kwebamba era bwebamba <laughs> nereka mateeka polisi kubunkenge olowooza malaya yakebamba emirundi emeka bwegenda olabe bana abawala betunda mukampala bayitekoekiro mm, mm. ebigambo bibakufuma kakati eh. polisi bajebambiranga bakufuna ensonyi ah, ah, mm. yes demonstrations babagula waliwo mukwano gwange nemuwonye obwo bumalaya kajja nekambuuza nti eh, kale mbuuzaako obubuuza buyayi nekamugaa nti mm, obunya ki kino okutteko eh. nkyanjikutteko eh! bukanyuga nebbi gwe buyiteko ofuleyo abakadde bali ku post office bali wano ngaovaku gundi feyawe ngaoyambukaabato baligindi wano ku conference center nze abantu bagaa nti obijjawo imake risarchkituufu gweyitawo n'omukazi ngaoli ne mukazi wobumuwe muli kakati ako akebamba noga nti tekajja kwebamba naye could women groups really understand even president bwomukolera report nomugamba this bugalo weare trained to expose their nakedness to nembagamba nti mwina akawala mukajukira kebagamba nti abapakistani bakakutte mm, lundi mm. tekyaliyo wa abo abakazi badduka nkugambye zinayimirirawo nembaga nti tekyabaddeyo kani akulimba nekalwala nenziku tebajijanja baba abakazi bakalya mudola emitwalo abiri nebadduka nebagenda mupakistani kali kamalaya nebagenda mupakistani nebagamba mutuwe emmotoka naye nga kampuni ya pakistan ekyali kikikubya okimanyi <laughs> yali ebiriza okusapulanga emotoka mu defense nga waliwo ayinza okubaakontrakti <laughs> nga bamaze okuwagerako <laughs> mafya yawano tewali agimanyitemugisobolanti bwobanga olina ekizibu mm. oyagala bufumbo oyagala visa embeera ngaekutabukidde byonna genda owomukugu akuyambeko ku nsonga eyo eyaffe yekinnansi 07598 ah, eh, ah, ojja kuba nga oteredde mukulu tawe tugende mu mbagamba the mafia trail has left millions of people who are self employment jobless nti buli ewayo abantu kyebekulya bakitutte mm. obutale ne babutendalinga pulezidenti n'abaga nti abange owomukyoma tatendalingibwa nowagonja baba tendalinga kubanga tendala talina kyagattawo etendala hmm? anti tendala yabala midala giri mukatale nakubisamu sente eh, nkubulire nti puresidenti yawofalinga okukolera bewaza nakatale hmm. wembeera nawo amakaawo kakati nembatwala muloko gavumenti nebakkiriza tife tulibetegefu okukazimbira akatale ako provided sitehouse etulagira nebitambula nebitambula nempita bwanika era bwanika tulina wetwatula nibuga nti bwanika hmm. lwaki totakinga advantage yakatale kano naawe kakuyamba mhm. kakuyamba nti nawe kyokoze bwanika yaganda tanonyeza museveni bululu emaket e emaket emaket ate ngaeyamba abantu bonna eh. Nagati no tatu kusimeni ah, kalulu. Mbandi yao nga babu kanda land board president bagalo nindi yayitova. No, buwa buganda land board nzenkola kanda buganda land board. Si. Ndibo zemba yambe, ne yambe sekundi yange babuli doloba no nyetaka. Ne foto zifuze mu bagenda babuli nyetaka. Bachi ali medwa ku. Ine obasita yamba. Bagenda kola. Hmm. Gundi. Ne yo kiraba. Nti erida eroko lida. Does not want development. because it will give Museveni kakati Museveni akalwera yakawangula ni wangu badaka ni tekazi eh but what is better eh kakati mutukuru tabe ne kugamba nti obantu ba mafia eh. bali mu kiti kibazi bandemye kutegeya kugambi nti bo bato shobola kuchikiriza nti ebasi e bagoba omusajja balete e basi enfu the man is still nabage president amuyite wabye njogera bya bulimba jali katushabe naye kiki anti boba destructive era ekyova olaba nti webakuba mirundi balaavantu gyosoka okubenyoto nekwasa omutwe nga tuddamu okukolagana luddawo ku eh? nsimuka buli ne muggulu nepa tetulitula mu miitingi omwattiramu munne kubanga bayina obujoozi obwo obujooga abantu nti yaali esente adduke ekyo tolikyejjusa ewafaaza e kuki okuba nti no ku nsi toli musonyiwa ah, ah, tezijja basonyiwa wekansititugeve naye nkugamba ti mafia has destroyed both the government parastatos and the inform or private sector. Mm. A venture no no other Ugandan government has done ever done. Mm. Or but in all his government did not tamper with the informal sector. Or but a college in Simia Ganti am a company government in Gabuze Mimiga. Nay, Aba UPC, who told by in a company tax services, Bajibaka has shown him go. Mm. Burn, who told Bajibaka. nebadira obutale bonna nebateeka abantu kubunkenka owinowinowinowinowinotewali oh, kyebasupeyalinga pulezidenti nabaga nti abaami akatale kewakiseka nkazimbidde abantu nasasula muganda wange gundi ono oh, burigedi ya mugenyi hmm. nabasasula mujukire lwebekalakasanga hmm. nga baga nti oba museveni yakatuwa tulaga ekyapa nebojjapo ekikampala hmm. bweyakasasula kati kaabwe oba bakatunda tekakyalikakawa nga muntu kyalitugwa obusente azimbe eyo gundi nze mu kalulu akawedde baali bagamba nti afende muhozi akatale yakalemesa yakaagala nenkayingiramu nzye nembagambayakewakiseka nbaga mulimu kabbuli era kwekwava neroko nayo bagirimba ate omo abakulubakaliko banobaga nti bazimba naye nze kyemmanyi nti omuntu yali akayanira ettaka lyekisaawe erye mm. nakivubu mm. bamusalya amagezi naye nafunakoawo nze mumumanyi mm. kakatisooka olabe ekisaawe omwana akikoze wasigaddewo kapeti omanyi sente kapeti zeyetaaga 54 mhm. biliyoni biliyoni atano munya lwaki tubasimba mumuddu ah, ah, temulimu amazzi wansi naye gwamanyi sente tazina sente kwakawunti kweziri naye bamuzanya batya abasikoti why they dont see this as a project nti museveni ekyo nakyakirage kyekyanjagaza betikami ti betikami ize maketia ye olwatuuka natunulya valu yekisaawe kubanga nabagamba nti baleeta abacyayina abogera oluganda nebalikomendinga nti ekisaawe kyenambole kyokiveewo <laughs> bakiguzeeki eh. fesrifting bakitunde mhm. kajale yali minisita mm. nakwata biliyoni satu akiteeke ku muba kitundi ngaeriyo omusajja oba bali munoonya wa mugiso balidukirawa mukatabo kange mbibabuulira nti gavument printers yayina ploti nya mu ntebe plainplot nga gavument printers yekuba budget yekuba ebigezo by'abaana monopoly jeri manager bwe balonda boat manager nabagamba nti bane tulina polotisi nnya mu ntebe hmm. byayimiriza meeting ezikitu negadduka negadduka kagendebazitunda nababuuza why the, how come that the first lady has brought up the printing press for unab what happened to the government polters mm-hmm. teri ensi ekuba budget ngaegikubira wa muntu budget ya uganda bagikubira wa muntu mukwabo ate nsiina kyapa president yampa ekyapa naye tebagikubira wange naye gyebagikubira mumanyiyo nebanenga kibi nnyo kakati gavument printers yaddawo mugibuuze tumwebase government printers because of its importance to the country to government mm. is under miso presidence affairs yalagawa the manager eyakuuma ploti yesu bamugoba ku mulimu bwe yawaaba n'omusango bagutuulako naye kitegeeza nti abantu bamuseveni bennyini biba mulwanyisaanti bobagala bo buli kimu bakirwanyisa bo balowooza nti sente agwe kuba amawulire gaabwe tegabyogera singa wakajiji baliadde omuceeri olwokulamuzanga azijjekoajekemu bajja kukutta singa onoyitiriza amazima nenkugamba <laughs> nti ugandans accommodated their relatives from waton areas mm. because they were not depending on government jobs in fact obot to maintain the many markets in kampala mm. he made a quick intervention to, to, to, to stop kano uh, omaria who was burning people's merchandise, claiming that they were smuggled goods. Otherwise, Obote would not have lived for five years. Mm. I mean, with all his illiterate eh, inadequacies, did not directly tamper with the private sector, or informal sector. He has, his henchmen were killing alleged saboteurs. But taking over markets to sell the land to investors, in this regard, they charge you. That's why investors are disabaying. naye president yakuteddewo 20 investment parks zonnankalu but these fools tebamanyi nti ensi eh, tuli eh, mu east african federation mm. which means mm. nti i just locate to rwanda whatever, whatever goods produced in any of the member countries ebeeranga akoledde wano era amagoba mujagagakyenva mbagamba nti portugal ne spain ziri mu european union naye zizemu luvanyuma naye zaali powers spain was a power mm. vasco dagama yavaawo portugal was a power mm. but they were bypass by the industrial revolution tebazagenda nga germany bungereza ne france kati naffe mubikole mujja kwesanga nga ffe tetulina mirimu wano nogamba nti ebyenyanja enyanja lebagikutteko bakume enyanja ate eh, eh, amakolero g'ebyenyanja processing fisher ate tegadduse wano gagenze eh ani abanyise nyanja yo batugamba tindo president yatunda port zenyanja ati bibakulimba okulwanyise nyanja ojishiba kitufu neenze singa wajimpa anti njisibe nali so sene kwata abavubi nemba kola mugundi ngasema tabana bana kutegera chingenda kola mm. nemba buza mfuna sente mekolu nako hmm. nemba lijesali ngakati bana manyi enyanja neenjisiba nemba gambuli wiki mushi message bwa gozi wa data zimba anti 6 months Neka kati naye kakati gyebalajana nebaga nti wayi bamaze bamazewo bakazi bafe. oli na nti baana bato ah si baana bato that was their income kati tebayina kati abakazi babatwalako eh. kakati president agenda chi. kukola ki munkugamba in all of their decisions mm. mafia or their agents do not take responsibility but hide behind either museveni's letters or directives mm. museveni yatulagira ninga ebbaluwa balimba Ah, ah, abaabagambye ekirala nze nkubuulire hmm. bajjano ne bagamba nti twetaaga factory ya sementi eyokusatu ntumuzudde kamwenge bwe bagera bwebatbaa nti ah, abakugu bakizudde sementi tasoboka wetuba ne factory satu ajja kutugwako mangu presidentkakale mubacompensating toyinza kukitegeera mumanyi abalalu abali kuswiki mubamanyi hmm. nti aba babebi bapangisa bapangisa embanyabo nti akabebi bakakwatirwa ekisa naye omwana wo nasiba musana nekivundu kyomulalu sibe babazaala irisk my good is unbelievable isunbelievable nzinange navumanga abantu bagendaamba nti ever since because of what i went through on the hands of these arrogant boys. Boys. I, I developed a different view eh. about Besi and Mpapas. Echo checha kujana yomo kumima Kubanga, abisi abasajabonga. Nategera. Ntineva Besi yabai neisha abatubuka kuhu. <laughs> Nibaduka yu. <laughs> Chiriyali vyamu. Hira magena nivangama antibaku bubulu no woloma nge ye. Hali <laughs> kupika pukuli omulambo ya akaba. Chitufu. Ya manyari mu. Hali kubali abasamba matatubayi mirizamu. ekyo kyenyini kyeyagambye mukigyemu president akeera kumakyaweri n'abagisayo kamera naye nga tosobola kutegeera nti ono yalagidde eh, bano babi abantu abo nga bakambwe nnyo kunsi mukabuli ne muguli tosobola kuula fenna eh? no mumutiramu munne obukambwe bwemuyina n'emizimu girirwana so nenkugamba iwas amazed when kampala councelors erected a prominent opposition figure mm -hmm. to head the traders arbitration court on rent mm Can an opposition man help government? Terrible. It shows that government is not interested in this serious matter. Mm. Also, government efforts through the residue, finance, financial uh, to uh, uh, financially trapped businessmen, has been frustrated by the mafia. Mm. First, it was not their fault to borrow money at 23%, which rose to 35%. Mm. Naturally, lions loans are based on visibility studies. Mm. Where would these traders get additional money to pay beyond their visibility studies? Abasajja mwabawula ssente mm-hmm. ku 23%. Abasajja ne babagamba pulezidenti n'abagamba mubawe ebbanga ddene basasule. Mwalimu sekito n'abuuza pulezidenti nti bwe mba neewola enkoko. nga, nga zi, za mwaka gumu zigenda kugwawo kakati ate longo period enyamba kinaga badde bakola enkoko endala museveni sort of problems eh, eh, naye omusajja oyo nga mugezi nnyo eh. naye obugezi bwe bufiira anti nkubuule bakikola salimu sale najja nabagamba ekintu kyekimu tulina abasajja tebanagana kusasula naye nga balesewo ekikampuni kyaba gavumenti kyambuzi ku nti kyekigula ebizimbe byaba kuba sente ebweru bazikwatirayo mm. kati baba baleeta embeera ebizimbe byaba ne babitunde nasobola okubyeddiza abakaka basibalamu bani ate nze mukyembe ewunyako eh, mubiyita bizimbe byabano naye ate babitwala batya ate nga byabano no ekitegeeza si byabo ebizimbe byabasajjabanobanga eh. nakirabye banka youganda eh. yavaako bank sizina omusanvu okugaiwawo nkugambye nti nabagamba nti kalumakisi yatugamba nti kasita omuntu asuubula mu gavumenti takolamu mm. afuuka apatayitiivu mm. bwe bakola banka yekigezi eyabakiga nga bava namukiga banka endala nazikiriza okubeerawo era nabagamba nti banka yabakiga emaze okgenda muyasudiru national bank of commerce mm. nembaga yasudiru emese pusa emize emese jagisesema neri mu banka gyebagitute mu tfcu etagala paka tebanawandula banka yabakiga omukiga tajja kuva kubwa prime minister lugunda omukiga ave ku bwagavana bwa bank of uganda nga banka tagenze nayo eteeka okudda tebalinga baganda omuganda adduka buddusi nengalabiye kugenda kuwaana kukola oli muganda <laughs> kakati waliwo ekintu e, kyeyogeddeko ekyomuganda eh. ketu enondi eh, eh, telefoniwaliwo n'omusajja ambiate eriruddawa omwana yali agala kulaga nti ayina byakoze ozikulayo omulambo nebaleta hey. kabaka nebamuteeka wa tefe bank mwaji wa kabaka yakola tefe bank yakola tiyakola batandika olupapula lwa uh, eh, achike embuga lwakola akayanja bakateeka kechufuba bebakaliko ono mwana yatambula nebusoka nawayo naddira amasiro gabaseka baka ne, ne gundi neteeka mu sente unesco okimanyi nti kati nabasoka basobola okuziikayo hey. sente tezafayo waabwe zajja kukolaki kuzimba masiri hey, kakati bwembanze nakola ennyo kumbagayo nenjagala mukazi o nemuzaalamu omwana oyomba nnyo yatetesaleta sentemba nazeetera ku ndagaano ki omwana nafukula wano omwana nafukula omwana nafukula omwana nafukula kati yakolaki teri mulembe teri katikkiro lekabasekabakange enkuba ebakuba amasiro gagaanyesaabasajja kabaka n'avayo nti omululu omululu ebakulaga kampala abantu <laughs> bebalina ebizimbe bitano abalangira tebayina bamulaga kampala kabaka yali ali bungereza nga bano bali kabwoko abasobola ayinza obereegamu kiwalabe mala obugagga bwalina tawola buganda nkugambye omwana obugagga yabufuna budakiika ntono nyo kitawe yayinaki Oh, eh, eh, eh, omululu omululu bakulaga kampala bagobe egrupu yemu era yeyabana mhm. mhm. mhm. abaana mbweyaja okubeera vaisi mnyi bali berimba kabushenka oyo wemengo avuka bemengo amakubu yabani mbubebajja okukola gavumenti eddako nga tubatunulira bwetoti awiraga ejensi olunaku lumu <laughs> omanyiko nti eyali mukwano gwange nnyo tumukunde <laughs> era balowooza ntimukunde bwakomawo tisobola okuddamu n'abaana hmm. ithink tumukunde yaproposing ah, ngende muvision bampe milioni ah, anaomkimanaimekinemas sikubaoyo omwana nemutirawoyo wesironko naye tumukunde yaŋamba nekiwandika nemukatabo kange akamu hmm. tumukunde bamugamba nti mustate house batudde nebalondwa abasika bamuseveni babiri mhm. bukenya mhm. negundi nemayiga aa ah, ah. bukenye nembabaje cyava mm-hmm. mpita nanamuti wa ebyate museta busobi kuri debo wanze nedda zina risina genda mm-hmm. nanga ntimpulide mubalonze abashaka ba museveni bavili mbabaje nebukenya nebwana mirundi kankovoli mm-hmm. these people think that we are luggage is we shall be put on the road at a later stage <laughs> hey chechamutabula yes because ferwachi mu baganda abantu bonna tujja netwogerera omusika